Zijn en heer dat Ik leef volgens en leer dat volstaat. Ik leef volgens en leer dat volstaat. Ik leef met een bepaalde visie. Ik leef met een bepaalde visie. Ik leef totdat ik mijn dood voorzie. Ik leef totdat ik mijn dood voorzie. Ja. Dus. Ja. hoge functie. Ik weet een zeer hoge functie. Ik verkleed me als Vela Kuti. Ik verkleed me als Vela Kuti. Ik ontleed je waar je nu bij staat. Ik ontleed je waar je nu bij staat. Ik ontkleed je gauw in mijn vrijstaat. Ik ontleed je gauw in mijn vrijstaat. Ja. Dus. Yeah, This. This is this is yeah this is this is yeah yeah yeah yeah yeah yeah this is this is this is yeah yeah yeah yeah yeah yeah this is this is dag kan je niet kiezen. De hele dag zit je te kniezen. Altijd met je hoofd in je handen. Of met je nagels tussen je tanden. Lekker aarzelen. Lekker ijsberen. Lekker piekeren. Lekker twijfelen.